Você quer duas chulas? Você quer duas? Ela, ela, você quer uma? Angela Gaia mà. Okay. ကြောက်နေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ဆိုကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီရလက်ရှင်လက်မလေးတဲလေးတဲလေးတဲလေးနေတာဟုတ်ဒီကိုချမ်းလက်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီရောမကန်စားပြီးဘဲရအန်ဂျလာပေါ့နော်ဒီလားတာကီခွာတော့မယ်မသိဘူးဒီခါတာကီကိုကိုဘော်တင်มาဒီခါတာကီကိုကိုဘော်တင်มาဒီโอเคပါ 哎呀，那打鸡啊，我替我哥哥的，你的考虑到底大打鸡我哥哥在哪里？哦，反正我现来在大我。这个都是我收的，这个我干嘛？哎，老给我嘿嘿嘿嘿嘿。因为老不不不不不，你把我了嘛？这个。暴力待遇是嘛？我待遇把我。这个都是我收的，我哪里知道？哎，俺俩收的，俺俩加一摊人收的，俺加一。 ကြီးအဲ့ဒါအနှစ်ပြီးတော့မပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ထိန်းနေလို့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးချုပ်သွားတယ်ကွာတိလားဟိုကဟိုကမစ်စဘူ不过大一点没差，我爬龙呀喽。妈，我跌到没？反正跌到没？你妈哪点没修？ ကျွန်တော်သေးတော့မှာကျွန်တော်ကိုကိုပြောင်းရင်းမယ်နော်အာဒီဒီပါလာရအောင်မိုက်တော့သေးပြီဘိုးလောက်နေတော့ဝီစီမျိုးတူတယ်အာချန်နယ်လေးလည်းလို့ yeah boy ကိုတော့ဒါလေးလည်းခုနကမျိုးတူရအာအမျိုးစုံမတကားတဲ့မဒီပါလာတယ်မင်းတွေ့လားအဲအဲအတဲအတဲ တာကနဲ့ကိုတာကနဲ့မတီးပါလာတယ်လေကိုတာကနဲ့မတီးပါလာတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တည်ရအကျန်နာနဲ့လီယိုမောနဲ့မိုက်တယ်ရောင်းရေးသူ live stream ကောင်းနေတွေ့ရသူ live stream ကောင်းနေတွေ့ရ Okay တဟိုကောင်နဲ့မနေ့ကကြွားလို့ရပြီရမနေ့ကကြွားတာဖို့နဲ့တာကနဲ့မတီးမတီးတာကနဲ့မတီးအာ live stream နေတယ်အေး အေးကဘာလဲအသားကနဲ့မစီပါလာတာရောလိုက်စရင်းကောင်တွေပါလာတာရောလက်စရင်းကောင်လေးလိုက်စရင်းကောင်တွေပါလာတာရောလိုက်စရင်းကောင်တွေနဲ့ငါတို့ဘိုင်မန်းဆိုရယ် brand classic ဆိုနေရတာရောမိုက်တယ်ရောအာလက်စရင်းကောင်နေတယ်ဒီလိုဘယ်မှာမလဲဆိုကွာတန်းကို classic ဆိုနေမကြီးသားကနဲ့မစီနဲ့ပါလာပြီအဲ့တော့ကိုယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းကြွားရပြီအေးဆရာကြီးနေလို့ sorry, sorry. Cô quý, cô cô quý. Mưa I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign